Okay, dah start. Okay, nama saya TY. Abang nama apa? Zul. Zul, Zulkifli Ismail. Okay, Abang Zul. Hari ah, ini nak uh, kongsi tu Alara Pants punya testimoni. Boleh tak Abang share lepas pakai Alara Pants, apa problem yang dah selesai uh, pakai? Okay. Uh, masalah yang paling utama setiap kali pagi, setiap kali bangun pagi, so semua. Mesti. Mesti walaupun dah ambil apa ni suplemen dah uh, makan banyak apa ni buah-buahan eh, vitamin C tapi masih tak ada sangat perubahan yang ketara lah kan lepas tu ada juga masalah di kaki kebas sebelah uh, kiri dan motosikal tu uh, ah, kan ya yeah. motosikal pun kadang-kadang kadang-kadang kita naik motosikal ni pakai slipper je kan dekat-dekat rumah je tinggal slipper tu kat bawah. Tak terasa macam kita tak pakai slipper waktu tu. Kan jadi rasa macam ish, ah, terasa hati ish, apa perubahan apa masalah aku ni? Rasa dalam hati. Kan aku ni ada kecil-kecil lagi kan duk fikir dalam hati ada masalah kesihatan macam ni. Kemudian timbul lagi satu masalah. Jadi frozen shoulder pula. Hmm. Ah, bertambah lagi seksanya rasa kan pergi jumpa doktor di government hospital kan jumpa dan dan nasihatkan saya supaya buat fisioterapi tapi tak ada tindak balas yang positif sangat kan dia ada tengok sensei juga kan ya selepas tu pergi jumpa sensei kan ada tindak balas tetapi selepas berapa lama berulang balik jadi balik masalah kan jadi kemudian diperkenalkan oleh kawan uh, Zarimah ni dia pakai dia cerita lah tentang kebaikan ni apa semua kan tak apalah tawakal aja lah kan duk fikir aku ni ada anak-anak kan nak sarah anak bini lagi kan apa-apa pun kalau aku sakit mereka pun susah kan Jadi kita kena hati positif lah Nak recover balik kita punya Kesihatan ni Cuba lah kan Jadi dalam masa perubahan tu Ambil masa yang paling ketara Paling awal Perubahan Sesemua di waktu pagi tu hmm. Kan Pun dah tak, ada dah Pakai seluar je boleh sesemua boleh okey kan Pelik kan rasa kan <laughs> Itu yang rasa Alhamdulillah hmm. Dan rasa walaupun pakai seluar tetapi perubahannya banyak dan selepas lagi beberapa minggu kaki pula rasa makin rasa pergerakan pun rasa macam uh, selesa kan kebas-kebas pun makin kurang kan lepas tu frozen shoulder pun dah sebelum ni sampai kalau t-shirt macam ni tak boleh pakai hmm. terpaksa pakai kemeja sebab nak butangkan I baju sebab tak kan tangan tak sebab tak tangan tak boleh nak naik tak boleh naik sebelah tangan sekarang ni oh ah, sekarang ni alhamdulillah tengok boleh angkat macam ni kan sebelum ni macam nak nangis lah sampai terpaksa tangan sebelah lagi support angkat untuk nak buat apa-apa kan hmm. ya Allah kata Hish. kenapa boleh macam ni tiba-tiba eh? tiba-tiba sebab Eh, kesan dia sebab banyak menggunakan tangan kanan saja untuk buat pergerakan. Tangan kiri kurang buat kerja. Ya. Uh, itu dia tak seimbang dengan pergerakan penggunaan semasa kita buat kerja ni. Hmm. Jadi itulah kesan tidak balas yang punca dia jadi tu. Ah, uh, rasa alhamdulillah lah. Yes. Kan kesan tidak balas yang positif kan. Jadi siapa yang masalah tu saya syorkan cubalah boleh share, kan, lah. boleh share lah kan. Terima kasih Ya. Terima kasih. Okey bye.